The smile on my face does not mean my life is perfect. It just means I appreciate what I have and what the Lord had blessed me with. รอยยิ้มบนใบหน้าของฉันไม่ได้หมายความว่าชีวิตของฉันเป็นที่สมบูรณ์แบบ มันก็หมายความว่าฉันขอขอบคุณสิ่งที่ฉันมี และพระเจ้าทรงอวยพรแก่ข้ากับทุกสิ่ง 我脸上的笑容，并不意味着我的生活是完美的，它只是意味着我欣赏我已经拥有的东西，以及上帝赐予了我的一切。我快死人面上果的笑容，唔能够出表示我生活得写意个，仔只系话俾你单烂谈先，我知足家机已经有机嘢。 以及上帝赐俾我嘅一切。